pakte mijn hand vast. En, en toen vloog de kijkers meteen weg. Dit is toch een vatstuk voor ieder van jullie? Pak het in die in mijn Ja, alsjeblieft. <laughs> Het is jullie, nee, jullie, jullie toch dat. Jullie hebben het gedaan. Het is jullie, het is jullie, het is jullie, het is jullie, het hm? is <laughs> No, nee, nee, no, nee, nee. Nou, daar, daar, niet, Hé, hey, jij daar, boer. Heb jij die pen gesteld, hè? Hè? Hey, nee man, open dus kan Fokken trek in fokken aan. Ja, jou fucking does. Ja, jouw poot man. Heb jij daar pijn gesteld? Ah, Ik zal jou kakken. Tot deze vieze pinnen. Jij daar pijn gevat. Help, help. Jouw <laughs> jou poot, man. <laughs> Oh, Ik heb wat gezegd, ga je lekker laten papa. Ja, ik ga veel dood, man, veel dood.